ඔබට මතකයි සීසන් ටිකට් නමින් ටෙලිනාටයක් තුළ තේමා ගීතයේ හිමිකරුවා බවට පත්වනේ ඔහුයි ඔහුගේ ගී හඬ තරුණ හදවත් තුළ අපූරු ගීතාවලි නිර්මාණය කරගනිමින් ඔබටම ආවේනික වූ ගීත රටාවක් ඔහුගේ හඬ තුළ ප්‍රකම්පිත වුණා. එහෙමනම් අපි ආරාධනා කරන්නට සූදානම් වන්නේ ඔන්න ළඟ ළඟින්ම ඇවිත් ඉන්න ඔහුටයි ආරාධනා කරන්නේ සංදර්ශන වේදිකාවේ සිට ගීතවත් වන්නට. එහෙමනම් සෑම දිනම එකතු වෙලා ලබා දෙන්න හොඳ ලස්සන අත්පොළ සන් ප්‍රසාදයක් මෙන්න වේදිකාවේ Pivanka Dilşan Yürek Sangide'de Bağırman diyor Adre Gilman hane durade Oya desi soya Hende kalı vere Dili sune බලනකොට ආස වෙලා මගේ හිත මට මොහොරා ළඟ ළඟටම ඇවිත් ඔයා කියන්න හිත අවුස්සලා ඉන හෙනකොට ආස වෙලා මගේ හිත මට මොහොරා එයාගේ දිව අගමිමිනෙන වචනය නමම තමා යතම් පොඩි එක මොහොතක හමුුවමු අඩමතින් නුරා බෙවකවි මල් මල් මාලා අරගන ගලෙහි තමා ලංකරගස්සා පන්නු කුලව් කුලලා මතිචාලා මනොමේ පට පට ඉච්චිලි මදැකමුණේ පිපට ඒ පස්සෙ මදට ගත හොරමනිසුවේ නම්මදැට රැට කොහෙද යන්නේ මේ ජම්බෝලේ වාගේ මං කරවල හොත උඹ සම්බෝලේ වාගේ පාඩා ගෙටි නැති චක්‍රයක් වාගේ ඉන්නේ පාල උඹ අක්‍රිකේ සුවා මේක විනාශකාරී මම ලෙසුවා දුවති පෙම පාරේ හරි ලස්සන ගෑනු ළමයෝ කරගන්න යෝනේ පරි කර කරේ අපරකට දෙන්න මං ආලේ කරගෙන යන්න හදේ යන්න පාරේ සකරයලවත් දැන වතන ආයි අපරයක් පාහේ ළඟ ළඟටම ආවිත් ඔයා යන්න හිත අවුස්සලා ඉන්න හෙන කොට ආස වෙලා හිත මත මොහොරා එල්ල මං හඳේ දුර ඇදේ ඔය දැස සොයා හැඳ කළුවරේ දිලිසුනේ ඒ ඔබේ සිනා හිත මත නොනේ පැටලුට මේ හැඟුම් සරා එන්න ඉඩ තියේ මය හදේ ඔයෝ මාවර මණ්ඩිය කොහනේ සද්දේ කියමුදා කියමුද මදියනේ සද්දේ මාවරමන්ට ඔයිට ඕඩා සද්ද තියෙනවන අනේ ආදරේ 1,2,3 ළඟ ළඟටම තියන්න හිත ඉන්න හෙන්නකොට මගේ හිත one more time ළඟ ළඟටම තියන්න හිත ඉන්න හෙන්නකොට East Bay ළඟ ළඟටම ඇවිත් ඔයා කියන හිත අවුස්සලා